мой друг, э, зовут Кузя, э, он тоже желтый, э, підтримує український народ. Холодно йому. Може йому е, піджачок одеть?